Тридцять. Trzydzieści. trzydzieści, В ресторані два. W restauracji. Dwa. w restauracji dwa, Яблучний сік, будь ласка. Poproszę sok jabłkowy. poproszę sok jabłkowy, Лимонад, будь ласка. Poproszę lemoniadę. poproszę lemoniadę, Томатний сік, будь ласка. Poproszę sok pomidorowy. poproszę sok pomidorowy, Я б випив келих червоного вина. Poproszę kieliszek czerwonego wina. poproszę kieliszek czerwonego wina, Я б випив келих білого вина. Poproszę kieliszek białego wina. poproszę kieliszek białego wina, Мені, будь ласка, пляшку шампанського. Poproszę butelkę wina musującego. Szampana. poproszę butelkę wina musującego, szampana, Ти любиш рибу? Lubisz ryby? lubisz ryby? Ти любиш яловичину? Lubisz wołowinę? Lubisz wołowinę? Ти любиш свинину? Lubisz wieprzowinę? Lubisz wieprzowinę? Я хотів би щось без м'яса. Chciałbym, chciałabym coś bez mięsa. Chciałbym, chciałabym coś bez mięsa. Я хотів би овочеву страву. Chciałbym, chciałabym bukiet jarzyn. Chciałbym, chciałabym bukiet jarzyn. Я хочу щось, на що не треба довго чекати. Chciałbym, chciałabym coś na co nie trzeba długo czekać. Chciałbym, chciałabym coś, na co nie trzeba długo czekać. Ви хочете це з рисом? Chciałby pan, chciałaby pani do tego ryż? Chciałby pan, chciałaby pani do tego ryż? Ви хочете це з макаронами? Chciałby pan, chciałaby pani do tego makaron? Chciałby pan, chciałaby pani do tego makaron? Ви хочете це з картоплею? Chciałby pan, chciałaby pani do tego ziemniaki? Chciałby pan, chciałaby pani do tego ziemniaki? Це мені не смакує. To mi nie smakuje. To mi nie smakuje. Їжа холодна. To jedzenie jest zimne. To jedzenie jest zimne. Я цього не замовляв. Ja tego nie zamawiałem. Zamawiałam. Ja tego nie zamawiałem, zamawiałam.